तो वेलकम हो गया हमारे चैनल पे तो कैसे हैं आप लोग तो गाइस आप लोग मस्त होंगे तो चलिए आपके बीच फिर से हम एक वीडियो लेके आ गए हैं जिनका नाम है इंदिरा मार्केट का वीडियो तो चलिए आपको हम हर वीडियो में बताए थे कि इंदिरा मार्केट का वीडियो हम शूट करने वाले हैं शूट करने वाले तो आज वो भी वीडियो हम आपके बीच लेके आ गए हैं तो चलिए हम आपको वीडियो दिखाते तो वीडियो दिखाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को शेयर कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेट होता है हम वीडियो शूट करते हैं तो गाइस लाइक ज़रूर कर देना तो चलिए मिलते हैं वीडियो के लास्ट में और बताते हैं फिर वीडियो के लास्ट में कि कौन सी मार्केट का वीडियो हम आपके बीच लाने वाले हैं तो गाइस आप वीडियो देखिए मिलते हैं हम आपको लास्ट में वीडियो तो वीडियो आपको मस्त लगा होगा तो गाइस तब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना करते हो तो हमें मोटिवेशन होता है हम वीडियो को शूट करते जाते आप लाइक करते रहना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना तो चलिए आपको हम बता रहे थे ना वीडियो के शुरू में कि हम आपको एक मार्केट का और वीडियो दिखाएंगे तो चलिए बता रहे हैं उस मार्केट का वीडियो जिसका नाम है चक्की गली तो वो गली कहाँ पड़ता है वो भी हम आपको बता रहे थे तो वो गली है अट्ठारह की मार्केट और इंदिरा मार्केट की मार्केट के बीच में पड़ता है चक्की गली तो वो है खाने में मशहूर तो वो वीडियो और इंटरेस्ट होगा आपके बीच तो चलिए हम उस वीडियो को भी लेके आएंगे आपके बीच चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में